Падає осінь під ноги, спокою має знайти, падає ніби на Бога грішної висоти, падає невер з небо на іграшкові міста, і з почорнілого неба невер з небо так, як я. падає і пропадає у загадковій краті, в тій, що так швидко тартає свічечкою в руці, як я.